Швейцария – рай для миллионера. Иммиграция достигла рекордного уровня. Доклад банка Credit Suisse открывает удивительные факты об эмиграции. Это новый мировой рекорд. Швейцария является главным пунктом назначения для сверхбогатых и мировым лидером по выдаче Golden Visa. Ни в одной стране мира нет такого количества богачей, как в Швейцарии. Иностранцы составляют половину мультимиллионеров Швейцарии. Швейцарская программа Golden Visa стала самой привлекательной для налоговых беженцев. Caputo and Partners. SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Здравствуйте, я Энцо Капуто из SwissBankingLawyers.com. Я нахожусь на площади Параденплац в Цюрихе. Согласно исследованию, опубликованному Credit Suisse, 2000 жителей Швейцарии владеют более чем 50 миллионами швейцарских франков. 710 – более чем 100 миллионами. В соотношении к общему населению это мировой рекорд. Но даже если оценивать абсолютными числами, в Швейцарии живет больше сверхбогатых людей, чем во Франции, Италии или Японии. Половина таких богачей – иностранцы. Бизнес-журнал «Биланс» называет только три коренных жителя Швейцарии в топ-десятке самых богатых людей. Все остальные родом из-за границы от сыновей основателя IKEA Ингвара Кампрада и немецкой семьи Бреннинг Майер, владеющей C&A, до голландского пивного магната Шарлен де Карвальо Хейнекен и русского олигарха Виктора Вексельберга. Также впечатляет количество суперзвезд шоу-бизнеса и спорта. Банковская тайна, защита активов, защита личной жизни, лучшие международные школы, превосходные лечебные заведения и, что не менее важно, аккордный режим налогообложения привлекают сверхбогачей со всего мира. Каким образом Швейцария стала главным пунктом назначения для богатых и знаменитых? Главная причина заключается в налогообложении по аккордному принципу, которое представляет собой налоговую скидку для богатых иностранцев. Налог, который базируется на расходах. Уже 155 лет, как эта привилегия стала доступной в кантоне Во. После Второй мировой другие кантоны последовали его примеру. На сегодняшний день преимуществами аккордного налогообложения пользуются 5046 новых резидентов. Низкие налоги важны, но это, несомненно, не единственная причина, по которой богатые иностранцы прибывают в Швейцарию. Новые иммигранты и налоговые беженцы также по достоинству оценили простоту, эффективность и надежность швейцарской административной системы, высокий уровень жизни и зарекомендовавшую себя стабильность Швейцарии. Положение о прекращении банковской тайны по вопросам налогообложения повысило привлекательность Швейцарии. Открытие счетов для средств, добытых незаконным путем, стало невозможным по причине строгой политики чистых денег. Иностранцы, у которых есть теневые средства, не соответствующие требованиям налогового законодательства, могут с легкостью легализовать свои деньги, объявив о них швейцарским налоговым службам, что сделает эти средства законными. Тем временем международная конкуренция не прекращается. Дубай Мальта и даже Италия начинают конкурировать со Швейцарией. Италия, Голландия, Австрия, Монте-Карло, Мальта и Великобритания пытаются привлечь финансово состоятельных иностранцев. В некоторых из этих стран уровень налогов даже ниже, чем в Швейцарии. Однако в Швейцарии намного выше уровень жизни и стабильности, как политической, так и экономической. В Швейцарии можно легко найти международные частные школы, эксклюзивные частные клиники, многоязычные вакансии. Такой уровень редко встречается в других странах. Швейцария, в свою очередь, получает выгоду от сверхбогатых людей. Это абсолютно очевидно. Отвергнутые своими странами диктаторы и авторитарные лидеры больше не приезжают, как это бывало ранее. Напротив, в числе новоприбывших – успешные предприниматели и молодые бизнесмены. Среди клиентов Caputo and Partners есть не только менеджеры и предприниматели, но и звезды спорта, актеры и другие знаменитости, которые хотят прожить остаток своей жизни в Швейцарии. Больше всего знаменитости ценят в швейцарцах их рассудительность. В Швейцарии вы можете спокойно обедать в ресторане. В Швейцарии папарацци не подстерегают вас в засаде у дома. В других странах ситуация сильно отличается. Выйти на прогулку без сопровождения телохранителя может быть опасно. Не обязательно быть голливудской звездой, чтобы переехать в Швейцарию и получить выгоду от аккордного налогообложения. Если вы обдумываете переезд в Швейцарию, просто позвоните мне по номеру плюс 41 44 212 44 04. Я буду рад обсудить с вами все возможные варианты последнее время Италия также стала очень привлекательной со своей программой «Золотая виза». Италия предлагает новоприбывшим заманчивый аккордный налог в размере 100 тысяч евро. Если в вашем конкретном случае вы задумываетесь о Швейцарии, Италии, Дубае, Португалии, Кипре или других странах, то давайте вместе, бесплатно по телефону, рассмотрим, что подходит вам лучше. Будьте богатыми и оставайтесь богатыми. Прекрасного вам дня!